السلام عليكم خوتي خواتاتي في فيديو جديد اليوم جينا نهضروا على الموضوع ديال ال KineMaster. يعني الناس اللي ما كيعرفوش يمونطيو بال KineMaster يعني اليوم غنشرحوا لهم الطريقه كيفاش يمونطيو طريقه احترافيه ان شاء الله ما تنساوش تابوناو اذا ندوزوا للشرح مباشره ان شاء الله